Hareketi iblisisi azley çilanat دوٚن بیٚنہِ چھِ کوٚرمُت خانٛدر تہٕ اَکھ چھِ وٕنہِ پَرٲنی تہٕ بیٚیہِ چھِ لوٗکھ پَران بیٚیہِ چھِ اَکھ بوے سُہ چھِ کَران مٔزوٗرۍ تٔمِس ٲسۍ وَنان سکوٗلَس منٛز تہِ ٲس وَنان یہِ ژےٚ چھی مول ناوَس کیٛاہ تھانۍ اَنہِ تہٕ پَتہٕ اوس کھَسان تٔمِس شَرارت تہٕ پَتہٕ دوٚپُن دوٚپُن بہٕ پَرنہٕ کینٛہہ گژھان چھُ یِتھ پٲٹھۍ کُنہِ مطلب نفر کُنہِ جایہِ پَتہٕ پَتہٕ وَنان وَنان زٕ تِم ہے یِتھ یِتھ یِتھ کٔنۍ کٔنۍ گژھان چھُ پٲٹھۍ مُشکِل وۄنۍ گوٚو و تمہ ذہن آسان آسان یہِ یہِ چھُ کٲشُر مطلب جِناب کوٚر کہِ أسۍ منٛز چھِ بَس کٔڑۍ پَلو پَلو لٲگۍ پَنٕنۍ بیٚیہِ تہٕ درٛاو آپ کلچر درٛاو پَنٕنہِ کامہِ أسۍ چھِ پَتہٕ پہ آرام بیٚیہِ شرما کر سبزی اسبزی کھانا سائڈ بزنس سبزی مارکیٹ لُکھ چھِ چھِ چھِ چھِ وَنان کہِ یِم لاگان زَنہِ لِباس لَگاوان تہٕ تہٕ یہِ واریاہ گُناہ بیٚیہِ چھِ یہِ تِم چھِ وَنان یہِ چھِ گنہ وَنان چھِ واریاہ واریاہ کینٛہہ مگر وارہ چھِنہٕ کِہیٖنۍ فرق پَڑان کیٛازِکہِ سٲنۍ مٲلۍ پَرنٲے کَرنٲے أسۍ أسۍ أتھی گٮ۪ونَسٕے پٮ۪ٹھ تٔمۍ تٔمۍ پَکنٲے برونٛہہ کُن چھِ اَسہِ ہرکانٛہہ فیسَلٹی وٕنکٮ۪نَس تھٲومٕژ مےٚ حظ چھِ فخر کہِ میون مول تمہیں سِنٛگَر سِنٛگَر بَنُن چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ گُناہ اَسہِ چھِنہٕ کِہیٖنۍ أسۍ چھِنہٕ وَنان مٲلِس ژٕ ترٛاو گٮ۪وُن یا ژٕ کینٛہہ أسۍ پٲلۍ مٲلۍ أتھی پٮ۪ٹھ اَسہِ چھِ وٕنکٮ۪نَس یہ رزک أسۍ چھِ چھِ مٲلِس وَنان نہ ژٕ تھاو یہِ کَلچَر کَلچَر زِنٛدٕ زِنٛدٕ اَسہِ لاگُن پی منٛز یِہوٚے یِہوٚے گوٚو جام تہِ چھِ چھِ وَنان وَنان ییٚتہِ یہِ چھِ أسۍ لاگان نٲلۍ اَسہِ چھِ اَتھ کَرُن کَرُن واریاہ کینٛہہ میک اَپ تہِ کُنہِ منٛز برونٛٹھ اوس آسان مَس یوٚتَن مےٚ اوس پانَس پھیٚکٮ۪ن تام بَچپَنَس منٛز مَس یہِ اوس نہٕ باسٲنی کٲنٛسہِ یہِ چھا کوٗر کِنہٕ یہِ چھِ لٔڑکہٕ گوٚو آز چھِ كین آز چھُنہٕ آج تیوٗتاہ رَچھُن آج بٔڑۍ بَچہِ چھِ پَران اور یہِ واریاہ بیٚیہِ چھِ مطلب اورٕ گژھان مُشکِل تہِ وۄنۍ زیادٕ گژھِ نہٕ تَوَے چھِنہٕ أسۍ تھاوان اَمہِ وجہ زیوٗٹھ مس کینٛہہ